assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan sirli hacker kanali bugun sizlar bilan googlening orqa tarafiga fon qo'yishni orqa fon qo'yishni o'rganamiz bu faqat kompyuterlarda bo'ladi настрой degan joyda bo'lsangiz pastdagini va mana bu yerda xohlagan temangiz chiqadi birontasini tanlaysiz mana har bir tema ichida ko'plab o'sha temaga mos rasmlar bor mana hozir boshqasini ham ko'rsataman mana mana o'ynatdik mana do'stlar ko'rib turganingizdek mana ning orqa tarafiga fon qo'yildi e'tiboringiz uchun rahmat sizlar bilan sizlarga xat kelganali bo'ldi kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni esdan chiqarmang